9 mmx X19CA ha, Buka mic sini Memang semua ni daripada nylon lah Full build dia daripada nylon ha, Battery panjang-panjang First time jumpa biasa dua kerat dia ni dah tiga ha, Leon Dia tulis 1008 lah tapi sure lah betul ke tak Okay, patut kita nak test dengan samurai yang kita punya battery tapi tak apa dia dah bagi yang ni nanti kita masukkan yang ni sajalah uh, ha, Tamiya Alright, kita punya hero akhirnya. Uh, perasaan di tangan. Wah, memang syok lah. Sorry, pelanggar pula. Ha. Uh, wah, macam barang real. Ha. Dia punya ni. Wah. Ha. Alright, jom kita bagi close up. Ha, ini metal. Ini di muzzle ni sajalah. Metal lah. Muzzle saja metal uh, yang lain memang nylon ini pun nylon nylon nylon semua ni nylon dan ni boleh buka lah ni anda boleh buka nampak ha, sini ada tulisan ha, ni macam bahagian ini besi tapi yang ni memang nylon lah ada siap molding carving kat sini ha, ni dia punya fire selector ini pun daripada nylon Okay. tantangan memang tu. Jom kita dengar sikit dia punya firing. Ini memang tip. 273 Ini pecah Ini pecah Ini pun pecah Lagi lagi gila pecah ni dua 212 Foto pula 你。